der Zaun oder Baum hinkommt, dann wird es dort wahrscheinlich eher nichts bringen. Das heißt, es soll jetzt keine, keine, keine, gratis, gratis Möglichkeit sein, sich einen Baum zu kaufen, aber wenn die Bevölkerung mithelfen will, dann wäre es natürlich schön, wenn wir das unterstützen, damit wir diese Flächen versiegeln, dort, wo wir keinen Platz haben. Dann die zweite Frage, ähm, ist, ich frage mich das nur selber, ist das Budget der richtige Ort dafür, dass man 20.000 Euro quasi Hälfte äh, hebt uns sagst 20.000 Euro im Jahr, setzen wir dafür frei, wäre es nicht gescheiter, äh, Sondersubventionen dafür anzusetzen oder macht es wirklich Sinn, ich meine, wenn ich sage, ihr habt sich länger diskutiert, wahrscheinlich im Vorstand, macht es wirklich Sinn, das ins Budget aufzunehmen? Nämlich Szenario 1, sagen wir, die Leute machen jetzt im ersten Jahr, was vielleicht anzunehmen, oder im zweiten Jahr draufkommen, fangen das alle an zu nutzen, was ja gut wäre, was also das in der Sache wäre, dann wäre der Budget abverschöpft und im nächsten Jahr ähm, haben wir dann eigentlich keinen mehr, der das will. Ich frage mich, ist das Budget der richtige Ort dafür? Ich, ich glaube eben, dass wenn es jetzt wirklich so, ich meine, wenn man sich das ausrechnet, sind es ja doch jede Menge Bäume. Ich glaube, dass das Budget nicht ausgeschöpft wird, gar nicht heuer. Und äh, dass man dann aber sehr wohl sagen kann, sollte es so sein, im nächsten Jahr gibt es den Topf wieder und im nächsten Jahr wieder. Und sollten wir in zwei, drei Jahren draufkommen, es gibt es nicht mehr, dann können wir den Budgetposten ja jederzeit anpassen im normalen Budget und den herunterrechnen. Ich glaube, da schaut unser Buchhalter, ich mag ihn sehr gut drauf, dass man das dann die relativ unkompliziert dann anpassen und dann im nächsten Budget einfach mitbeschließen. Gut, mit 20 Euro will man jetzt relativ viel Mittel dann binden. Ne? das Budgetieren, das ist ja mehr oder weniger nennen es mehr ganz, aber zumindest indirekt sind das gebundene Mittel, die sind vorgesehen dafür. Wenn man das jetzt, ich kann es nicht einschätzen. Aber, aber das Gute ist, beim Gemeindebudget verfolgen sie uns ja nicht. Wenn etwas überbleibt, dann ist es ja ein Gewinn für die Gemeinde. Euro pro Jahr, genau. das ja, genau. genau. Wenn man mit 200 Euro subventioniert, ja. das 100 Außer natürlich der Bahnhofsbilmarkt. Ja. Also, ja. ja. genau. Maximal. Äh, ich glaube, wenn wir 100 Bäume an versiegelten Flächen zusammenbrächten im Jahr. Ich glaube auch, dass das. Du, und wenn man der Vorschlag von mir, wenn man nur die 200 Euro Expresses Verdes anschaut äh, und, und, keinen, und keinen Betrag, 20.000 Euro nimmt, dass man nur sagt, pro äh, Baum wird gefördert, 20 Euro. Ja, dann muss ja ein Aber dann, wir, müssen, wir müssen trotzdem ein Budgetposten, wir müssen aber trotzdem ein Budget vorsehen und ich wollte, das ich, ich wollte einfach eine gewisse Planungssicherheit geben für die Buchhaltung aber ich glaube, das ist 100 Das maximal. Haben wir das bei allen anderen Dingen, die wir so fördern, auch fixe Budgetposten? Fixe. Bei, den meisten also Dingen, bei den meisten Dingen ist es immer wieder der Budgetposten. Also die meisten Förderungen, die ausgeschüttet werden an Vereine und so weiter, das ist ein fixer Budgetposten jedes Jahr. auch die, wir haben auch schon einmal gehabt, die Alarmanlagen, die haben schon Budgetposten. Das war ein Budgetposten, ein ganz normaler. Ich glaube, es gibt einen Brand sicher. Ich bitte natürlich im Anschluss jetzt dann alle, obwohl heute alles mitgefüllt wird, dass man, dass man gemeinsam, dass mir der ganze Gemeinderat zur Verfügung steht in der Pause zwischen nicht öffentlich und öffentlich live für ein Video und dort seine Meinung kundtut. Du nicht, dass mit dem Budget und Klonkult vor sich hört, dass ich sage, nein, das ist nur der Barmann drauf. Sicher nicht, das ist nicht Und dennoch, dass man sagt, das sollte in dieses Budget zweckgebunden. Das ist so, das geht ja nichts anderes. Ja, jetzt überbleibt jetzt über. Ja, toll ist es, dass im Zuge der Renovierung der B70 dass man da vielleicht gleich... Aber das sind die Gemeindebäume, ja. Schauen wir mal. Ja. Bitte. Jetzt habe ich nur eine Frage, wenn du jetzt... Äh, wenn der Baum gesetzt wird auf dem Grundstück am ja. Rande, ja. und der beschattet ja. die Straße, jetzt hat er da einen Laubbaum zum Beispiel, wer reinigt dann die also Straße? Also zum Beispiel, ich stelle mein Grundstück zur Verfügung, ja. 70. Und wer reinigt das noch? Ja, ich mache das immer, ich habe ja auch diesen Wein, diesen wilden, und das sind ja, du sicher, machst das, aber jetzt also, das ist eine Person. Also prinzipiell reinigt ja der Wirtschaftshof alle öffentlichen Flächen. Prinzipiell ist auch jeder Bürger, der einen einem Gehsteig oder in Fahrzeug, jeder Verkehrsteilnehmer, egal ob Fußgänger oder Autofahrer, so zu fahren oder sich zu bewegen, dass es quasi den Verkehrsverhältnissen angepasst ist. Und äh, die standardmäßige Reinigung wird wie, wie überall Form Wirtschaftshof wird, aber die, natürlich appelliere ich auch an denjenigen, der sich dazu bereit erklärt, im Sinne, das also habe ich das letzte Mal in meinem Vorwort, glaube ich, geschrieben, dass wir überhaupt alle ein bisschen selber schauen sollten, dass man auch das rund um sein Haus mit pflegt, dann ist es, dann ist es glaube ich, für alle etwas einfacher, wäre mir nette Gäste. Und die rechtliche Lage ist so, wie wir es besprochen haben, wenn was passieren sollte, dann ist der Grundstückseigentümer schuld. Das stimmt, das kann, das, also ich kenne so viele Bäume, wenn, wenn, ich die Eckenberger Allee in Graz anschaue, ich kann mir nicht vorstellen, wenn dort die Platteln am Boden liegen, dass dort, wenn er wer ausrutscht, dass dann die Stadt Graz schuld ist. Oder wir sind nicht Graz. Ja? Wir sind nicht Graz. Nein, aber trotzdem, wenn ich sehe, dass eine Behinderung da ist, dann muss ich mich so angemessen davon verhalten. Also ich glaube, dass die dass man, wenn man so weit kommen, dass man jeden, jeden, jeden, wie soll ich sagen, jeden Naturgegebenheit zu einem Rechtsvoll machen, dann sollte man nicht machen. Das heißt, wir übergeben die gesamte Verantwortung des Baumes an den Grundbesitzer über. Wir fördern nur, die, ja. genau. nur den Ankauf des Baumes. Genau. Gut, dann. Frage hätte noch. Ja. toll, dass wir da Bäume pflanzen wollen und so weiter, aber was tut die Gemeinde dafür, dass weniger Fläche versiegelt wird? Ich glaube, das dass weniger Fläche versiegelt wird, haben wir, glaube ich, eindeutig mit diesem gerade vorher beschlossenen Flächenwidmungsplan 5.0 festgehalten, in dem wir hergegangen sind und großzügig und großflächig. Wenn ich den Platz anschaue, der so 100% versiegelt ist, man hat den Kirchplatz bei der Volksschule und so aber jetzt nochmal, wir haben Einfamilienhausgebiete mit einem maximalen Versicherungsgrad von 50% festgelegt. Es, äh, dieser Platz ist ursprünglich deswegen so versiegelt, weil wir dort vorgehabt haben, den auch als Veranstaltungsort äh, des Öfteren zu nutzen, damit dort ein Zelt aufgestellt ist und die Anschlüsse hergerichtet. Es gibt solche Plätze auch. Äh, mein Bemühen ist, und das ist kein Geheimnis, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne irgendwo im Ortszentrum noch einmal einen Park schaffen. Und ich glaube, wir sind durch die äh, auch äh, Herstellung von unseren vielen großen Rückhaltegräten mit der Nutzung als Naturraum, wo es auch die Ideen gibt, dass man dort äh, von der Bienenwiese, von der Nützlingswiese, von der Storchenwiese alles ansieht, ja, aber sehr viel große Flächen. Und äh, deswegen machen wir die Aktion jetzt mit den, mit den Bäumen. Aber ich ja, kann nichts Also der Kirchplatz, Entschuldigung, wenn ich jetzt da mitdiskutiere, der Kirchplatz ist für mich auch eine eine vergangene Sünde, die hoffentlich nicht wieder stattfinden wird. Nein. Dass man da gar keinen Baum mehr gesetzt hat. Nein, das ist ein Baum. Ja, das ist klar. Und die Frage ist, ob man den, <laughs> wenn er kann, nur sagen, es war, vorher auch kein Baum. Aber äh, die, die Gemeinde setzt sich auch massiv dafür ein, weil sie wollten uns das Naturdenkmal, die Kastanie am Kreisverkehr wegnehmen, obwohl sie im Bau etliches gekostet hat, sie zu erhalten. Äh, haben wir Bescheid, Beschwerde jetzt gemacht als Gemeinde, dass dieser Baum wieder Naturdenkmal wird, weil das hätte auch das ist von Amts wegen aufgehoben worden, nur weil ein paar Essen umgeführt wurden, obwohl dieser Herr Blaschstück natürlich frisst, also wirklich schön abgeschnitten hat und das passt alles. Nur jetzt wollen wir wieder, dass es ein Naturdenkmal ist, weil den wollen wir zum Beispiel erhalten. Ich glaube, auch die Renaturierung der Bäche, die wir machen, ist im ganzen Ortsgebiet beispielhaft gebend und wir werden, wir sind dafür auch schon von allen Abteilungen des Landes gelobt äh, worden, dass das die schönsten Renaturierungen sind, die sie überhaupt je gesehen haben. Also wenn wir das weiter fortsetzen, glaube ich, ist dieser Gedanke, gut, wir können natürlich nichts mehr wegreißen, was es in der Vergangenheit einmal gegeben hat. Aber im, im Zuge von Bauverfahren und im Zuge von allem anderen schauen wir immer, dass Grünflächen erhalten bleiben, beziehungsweise dass es immer ein gewogenes, immer im Ausmaß der gesetzlichen Vorgaben, die wir machen können. Vieles, was jetzt ansteht, das möchte ich in dem Zuge vielleicht auch erwähnen, weil jetzt auch ein paar Bürger bei mir waren, äh, die gesagt haben, es wird viel gebaut, ja das ist schon richtig, aber ich glaube, da herinnen gibt es ganz wenige, die beim letzten Flächenwidmungsplan schon dabei waren, der ist über zehn Jahre alt. Dieser Flächenwidmungsplan, den wir heute beschlossen haben, der geht auf unsere Kappe und da haben wir auf das reagiert, was noch offen ist. Und wir haben Lücken geschlossen. Wir haben ein großes Gebiet, das ist der Sportplatz neu, weil es finanziell nicht anders möglich ist, äh, umgewidmet. Müssen, dazu müssen wir stehen, da können wir aber alle noch in den Angeboten und im Bebauungsplan mitreden, wie wird das künftig ausschauen. Und Überall sonst haben wir mit der Schaffung dieser Einfamilienhausgebiete, ich muss es nochmal erwähnen, eine massive Verkleinerung der Baustruktur, äh, massive Verbesserung im Versiegelungsgrad bewirkt und ich glaube, dass das für uns alle und für den Charakter von Livo eine äh, wertvolle Maßnahme war. Aber das, was jetzt an Bautätigkeiten stattfindet, das geht oft noch auf 10 oder vor 20 Jahre im Bebauungsplan zurück und ich muss den Herrn Architekt Nussmüller zitieren, der gesagt hat, im Jahr 1980 war es Vorgabe des Landes Steiermark und auch der örtlichen Raumplanung, wer auch immer damals im Gemeinderat gewesen ist, dass Liebhoch das Gleisdorf des Westens wird und es war die Planung auf 15.000 Einwohner ausgelegt und wir haben jetzt 5.218 Einwohner und ich glaube, wir haben alle im Bauausschuss und so weiter gesagt, mit diesem Flächenentwicklungsplan wird noch etwas dazukommen, weil wir das neue Sportzentrum brauchen. Aber wir waren uns alle einig, dass wir uns zwischen maximal 7 und 8 einpendeln wollen. Und alle die, die jetzt im Bauausschuss gesessen sind zumindest, haben gesagt, sitzen sie der nächsten Revision in 10 Jahren noch immer da im Gemeinderat, wollen sie das auch nicht mehr ändern. Für uns war der Grundsatz, diese große Revision war die letzte echte große Revision weil alles, was danach kommt, sind kleine Adaptierungen, aber es ist von niemandem, glaube ich, und da kann ich für alle sprechen, gewünscht, dass da großartige Dinge dazukommen. Wir haben jetzt sehr viele Sachen behandelt, wo wir eh vorhin schon bei den Einwendungen gesehen haben, die waren notwendig, um Ausgleichsmaßnahmen wie Rückhaltebecken, Spielflächen und so weiter zu schaffen. Aber alles, was jetzt groß gebaut wird, ob das 100 Wohnungen da sind oder Lücken, die entlang der Hitzendorfer Straße geschlossen werden, das sind alles Altbestände, die gebaut werden, weil das immer schon so war. Da können wir auch nichts mehr machen. Das ist ein Rechtsbestand, den hatte dieser Grundstückseigentümer und ich kann ihm auch nicht vorschreiben, äh, wenn er sich innerhalb der gesetzlichen Richtlinien bewegt, was er dort hinbaut. Ich muss es als Baubehörde abführen. Ja. Gut, dann stelle ich den Antrag im Namen aller Parteien des Gemeinderates ähm, äh, diesen Antrag positiv zu behandeln, den Budgetposten und die Kriterien zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ein Zeichen dazu stimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Ich Freue mich wirklich, dass wir da ein Zeichen auch für die, gegen die Versicherung gesetzt haben. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, Errichtung einer Stahlbetonbrücke über den Lusenbach. Äh, haben wir auch im Bauausschuss diskutiert und im Vorstand diskutiert, gibt dazu eine Frage, das heißt, gehe ich diese Punkte A bis e, F durch. Oder gibt es da vorher einen Diskussionsbedarf? Nicht der Fall. Dann kommen wir zu Punkt A, Auftragserteilung Wasser- und naturschutzrechtliche Einreichplanung an die Idee ZD GmbH in der Höhe von 6792 zur Stelle den Antrag der Gemeinderat möge den Auftrag für die Wasser- und naturschutzrechtliche Einreichplanung für die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach Kilometer 014 in der Höhe von 692 inklusive Umsatzsteuergerechtigung angeboten an die Ingenus ZD GmbH Geister vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, Danke, einstimmig angenommen. B. Auftragserteilung der Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe an die Ingenus ZD GmbH äh, für die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusbach, Kilometer 014 in der Höhe von 788 gemäß dem Angebot um 1945 zu vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, Tage einstimmig angenommen. C. Stellen den Antrag der Gemeinde, aus dem Auflass für die Bauaufsichten und Kollabierungen für die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach in der Höhe von 6.952 Euro gemäß Angebot von 1946 an die Ingenieur ZD GmbH Geister vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, einstimmig. Wo C war jetzt, gell? Ja. ja. D, Auftragserteilung Baustellen, Koordination an die Ingenus CD GmbH stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Auftrag für die Baustellenkoordination gemäß Bau KG für die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach in der Höhe von 1800 inklusive Umsatzsteuer gemäß dem Angebot von 1961 an die Ingenus ZD GmbH Geisdorf vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte zeigen Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. Und E, Grundsatzbeschluss betreffend Fischereiberechtigter Magister Michael Appelbeck über die Registrierung der Bäche stellen den Antrag der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss in Bezugnahme auf die Polisierung der im Beschluss angesprochenen Bäche beschließen, Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. F, Auftragsvergabe an den Billigs. Bitte stelle den Antrag der Gemeinderat möge den Auftrag über die Errichtung der Stahlbetonbrücke über den Lusenbach Kilometer und 14 an den Billigsbieter, die Köcher Baugesellschaft Kölch in der Höhe von 297.099 inklusive Umsatzsteuer vergeben, wenn es während der Stimmhaltefrist zu den Einsprüchen von Mitgliedern kommt. Wenn damit einverstanden ist, bitte mit Zeitpunkt zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke dafür. Könnte ich, kann ich auch noch anmerken, dass ich jetzt die genaue Höhe, dadurch, dass das günstiger als das berechtigte, äh, als das berechnete Angebot war, nämlich in meiner Bedarfsmittelverhandlung mit dem Land eine Förderung zugesagt worden ist, die ungefähr ein Drittel der Kosten ausmachen wird von den, von den Brücken. Für die Kamera noch dazu, das ist die neue Sportplatz. Ja, hoffentlich dann noch dann Neben der. Nein, ja, deswegen. Aus der schriftlich. Das, wir, wir stellen die ganzen Anträge jetzt noch schriftlich, rechtzeitig vorher äh, kriegen dann hoffentlich die schriftliche Genehmigung auch nicht. Ah, äh, das haben wir schon gelernt, ja. Äh, die, die, diese Brücke führt neben dieser Radbrücke für die Kamera äh, über den äh, Lustenbach hin zu den neuen Sportplatz und Sportplatzbrücke neu dann hört, äh, heißt und wir werden die hoffentlich heuer noch eröffnen können, weil wir sonst die Landswirte noch nicht Tagesordnungspunkt 11, ja, Feuerwehr und Energiesteigerung und so. 11. Austausch, Sanierung von Müllinseln im Gemeindegebiet, Auftragsvergabe an die Firma Sturm der also Es wurde in den letzten Jahren, wie oft von mehreren äh, Fraktionen hier kritisiert, die Müllinsel nicht äh, quasi neu gestaltet oder adaptiert. Und da wir das nicht mehr selber schaffen und das Angebot recht günstig ist, gibt es diesen Antrag, heuer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Müllinseln, je nach den Vorgaben, wie wir schon anerkennt, so mit Metall und umfasst, zu sanieren. Äh, und Gibt es dazu Fragen?